Wrth agor pencadlus newydd S4C yng Nghaerfyrddin fe nath ysgrifennydd diwylliant a chyfryngau Llywodraeth Pryden gyfaddau nad yw e eriod wedi gwylio'r sianel. Ond fe ychwanegodd Jeremy Wright i fod e'n ymwybodol o ddramau llwyddiannus sy'n cael eu cynhyrchu yma. Mae tua 8% o gyllid S4C yn dod o adran Mr Wright. Dyma Iola Wyn. Ysgrifennydd diwylliant a chyfryngau San Steffan yn agor pencadlys S4C y bore yma. Canolfan sy'n bellach yn gartre i 55 o weithwyr y sianel. Dywedodd fod yr adeilad newydd a gwaith y sianel yn arwydd o hyder mewn darlledu Cymraeg. Ond pan ofynnwyd iddo a diwerioed wedi gwylio S4C, dyma oedd i ateb. I Haven't watched it, but I'm aware, obviously, of some of the great things that are, are being produced. So keeping faith hidden, these are real successes. Yn ôl Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, mae hyn yn profi'r angen am datganoli darlledu. Dyle bod nhw ddim yn gyfrifol am ein unig sianel a darlledwr Cymreig ni. Mae'n warthus bod nhw efo'r cyfrifoldeb dros y pethau yma heb yn amlwg gwybod yn byd amdanyn nhw na, na hyn o'r gwneud i gwaith cartre.